Bayreuth. Ich bin heute auch hier beim Bayreuth Beatbox Battle. Ich freue mich sehr auf die ganzen Battles. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch das Ganze anschaut und bleibt dran, wird cool. sad. I'm about to catch a body. Hang around that. It's an illusion every night. And it's so bad. なこ Okay. Young get the Sè nan i blon pou vè sa ki manche dansi nan pou. pleasure to be there. Make some noise for yourselves and good night. Yes, that's good. Let's wie Hallo, ich bin Shazam, das ist Sin und äh, wir sind zusammen Onichan. Und wir machen Beatbox, YouTube-Videos und TikTok und Instagram. Und sind Vierter geworden bei der Weltmeisterschaft. Jetzt nochmal ganz kurz zum Mitschreiben. Wie schreibt man das? Äh, C-H-E-Z-A-M-E e und S-X-I-N. Und unser Name ist O-N-I-I C-H-A-N. Ongi-chan. Oni-chan. großer Bruder weißt auf Japanisch. Es? Großer Bruder. Oni-chan ist der große Bruder. Ja, auf Japanisch. Achso, dann bist du wahrscheinlich dann der japanische Teil. Nee, nee. <laughs> Ja, einfach so, weil wir sehr Japan verbunden sind. Wir gucken sehr viele Animes und so. Und es ja. passt echt gut, weil wir sehen uns so als die großen Brüder der Szene. Wir tun alles, um die Szene voranzubringen und groß zu bringen und zusammenzubringen. Ja. Warum war dir jetzt nicht auf der Bühne? waren gerade auf der Win. Ja, aber äh, vorhin meine ich beim Contest. Achso. Ja, gibt ja immer nur acht Plätze. Aber ihr wärt gerne dabei gewesen. Nee. So eine Show machen macht mehr Spaß, finde ich, als Battle. Okay. Weil da hat man mehr Zeit, man kann mit der Crowd auch interagieren und im Battle hast du mal 90 Sekunden, du musst so abliefern und bist so der Situation ausgesetzt. Und, so und Show. Also Battle ist schwieriger. Ja, anstrengender. Okay. Alles klar, habt ihr noch irgendwas, was ihr reinschauen wollt? Schöne Grüße. wie heißt du? Marco. Eiswurz. Ähm, Beatbox sagt mir jetzt gar nichts. Also ich kann jetzt sowas. Ups, ups, Äh, kann man was für dich machen? Das mach, mach mal kurz, ja. Passt ganz gut. Ups, ups, ups, ups, Himmel, gut, nicht, dass du irgendwie über, wenn du bist oder so gegangen. Dauert denn sowas, bis man sowas erlernt hat? Also ich glaube wirklich, äh, zehn Jahre mache ich es jetzt mittlerweile. Ja. Das ist alles nicht so einfach, das ist eigentlich wie ein Instrument oder sowas erlernen. Okay. Und es geht auch viel so, man muss Taktgefühl haben, man muss halt ähm, die ganzen Sounds erstmal erlernen. Manche brauchen halt für den Sound einen Monat, manche brauchen halt für das Geräusch dann mal ein Jahr. Okay. Und bis man dann das alles so ein bisschen drin hat und das alles so lernt, das dauert auf jeden Fall ein bisschen länger. Bist du jetzt, ähm, gibt es da auch so äh, wie eine Art Ligas oder so bist du jetzt schon Weltmeister Liga oder? Oh, Welt Weltmeisterliga, das wäre schön. Ne? Also heute äh, sind auf jeden Fall einige da, auch aus den USA und Israel und so weiter, Frankreich und so weiter, die überall kommen. Ähm, ja, ich bin da jetzt nicht dabei, aber es gibt zum Beispiel deutsche Meisterschaften, es gibt bayerische Meisterschaften und andere Battles, also Dinge, die halt so in Deutschland stattfinden. Super, das war schon. Ja, nice. Ja, hammerhart, ne, wie er das macht. <laughs> Zuschauer. Zuschauer können das auch. Aber ich habe jetzt ich jetzt noch andere Spur irgendwo mit Auftritt, sondern irgendwie nur die ganzen Zuschauer. Ja. Aber okay. Aber also wie lange Beatbox denn ihr schon dann? Zwei Jahre. Ich, fünf Jahre. Und was, was fasziniert euch so an Beatbox? Äh, dass du einfach dein Instrument einfach mit dir selbst mitträgst und nicht so einen riesen zum Beispiel Trompete einfach mit dir tragen musst. Da kannst du einfach äh, wieder Ball haben. Ja. Und bei dir? Und hilft auch sehr gegen Langeweile. Ja, <laughs> genau. Gegen Langeweile. Gegen Langeweile. Ah, okay. ja, genau. Super. Ja, wieder in den Kampf stehen dann, ne? Geil. Ey, äh, auf welchem Kanal? Es Woodstock heißt der. Das aber, sag dir was. Ich hab zwei Abonnenten.